sa ng cave. Lamig pala dito, no? Oh, sabi ko sa inyo, malamig eh. Oh, sino yung may wising candidate? Dala. Flashlight nyo. Cellphone nyo. Para maano kayo sa mga baitang. Ang ganda. Oh. Ay, yung kabilang barangay na yun? Ma, magsindi ka man ng ano. Lahat ba to? Hindi. Kada po... Ganda, no? Isa lang po kayo. Pwede ka naman maghingi. Hindi mo kailangan... Hmm? Hindi, isa lang. Okay lang po ba? Isa lang po tayo. Hingi po. Ayan. Bali po na discover po ang mystical cave since 1970. Na-develop 1980. Nabuksan sa tao 1985. Okay lang po ba? Medyo mukha, yan yung mata, ilong, bibig, nakasimangot. Ito yung lipod, Ito yung tuhod. Ito yung binte. Kala po niya dyan si Jesus Christ. Ito yung ulo. Ito po yung, si ano po ah, Jesus Christ ha. Ah. Ito yung ulo. Ito yung katawan, piyesa. Sorry po sa pagkakamali. Ulo din kasi siya. Ito yung ulo. Ito yung katawan. Yan. Dito po kayo mag... Bakit green dito? Dito po yung yellow paddle po ah, yellow lang. Walang, pwedeng white, pero pag may color kayo na yellow, pwede dito. Yellow po. Para siguro red yun. Oh, ah, dito yung yellow. Mas hindi mo na. Bilis. Walang yan talaga. Takbo ka na. Ito na nga. Um. <laughs> mm. Lakad, tamang takbo. Ulan yun ah. <laughs> Tumulo eh. <laughs> Ayan na, nagsindi na yung ano, makulit. Boy. Next. Ano ito? Video. Ignorant po kayo? Walang aswang dito, no? Huh? Hmm? Walang aswang. Wala, pero mga ulupong daw meron. Mamaya, pag may kumagat yun sa paano. Pero nasa niya, matagal ko ha, matagal daw po. Kita, makita niyo ba? 7 minutes. Pwede pala magtanggal yung mas eh. Oo, masok ka na dito. Init, tsaka maha. Wait lang po ha, ah, matagal to. Ah, Yan. Pwede pa guys. Huwag po kayong gagalaw ha. Ah. Isa pa. po. Okay na. Sino po isang